A juventude quer viver, amigos e amigas, é, eh, quer viver em liberdade, quer viver em tolerância, quer viver em respeito. Shakespeare falou que os velhos desconfiam da juventude, apenas porque foram jovens. <laughs> E Rousseau insistia, contrato social, que a juventude se estuda a sabedoria, que na, na velhice a gente vai praticar. Seja como for, os tempos mudam, mas muitas coisas continuam igual. Hoje viemos a reivindicar nesse programa o direito da juventude a achar melhores caminhos. E para também lembrar a responsabilidade dos governos na redução das desigualdades que facilitam esses caminhos ruins.